Sultan chu yani vo dia via dio kai hodia nokte mi decidis si des ludi kvin nokto in che fredis Um, kai put it tu iku in niam au dis prici ludo a gestas horora ludo mi fakte spektes iomete da g per la canalo ide ali ai youtubistoi sed mi neniam ludis la ludon kai mi tre volis ludi gin sed mi estas facile timigita homo, do mi ne scias kiel bone um, ĉi tiu serio da uh, filmoj progreso, sed ni vidos, ni vidos, komencu la ludon! <laughs> do, ni bezonas helpon. Yes, mi vere ne ŝatas la aspekton de tiu pupo. <laughs> ah. <laughs> bone, ni komencu la ludon. Eh, kio kazas? Oh, oh fek. Kio? Oh. Oh, do mi ah, mi povas movi la la vidon. Kio? Ĉu mi devas klaki sur ion? Kie ĝi estas? Oh, ah, bone. Do mi povas kontroli la ekranon de la kamerao. Bone. Do li diras ke li volas regis uh, registri mesaĝon por mi? I actually work Li dis che li fa che il lavoro sen sito ufficio a Antawe. Ali en le last as in my non. Kali si as che ci possa sti io ti mi chita. So I mean that was Zodiki. Bone, bone. Okay. Uh let's see. First there's an introductory greeting. a new Donnie um and Um, um, a messaggio del entrepreno a bonvenon ah, al pizzo de Freddy's a gesta spizzeo che a magio kai alia e fedo realijas um Kio fek? Li jus komencis pri paroli tion kio acaso se ili trovus homan mordetintan en ĉi tiu pizzejo. Kio fek? estas ventu melo do mi povas um, kiu ah mi povas elekti kie mi ligadas bone bone oh kiu la Ah! Oh, mi havas uh, energion, kai shainas ke gi iom post iom el charvijas. Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a Ah, bone? tio esta shaltilo por la foto tio esta shaltilo bone bone Uh, mi estas ĉi tie vi povis vidi ĉar ĝi diras vi en uh, la angla kaj tio Lipini per also fact on che Kelkai e la Pupui and Chitu Restaurazio. Um fact they moved this you and la octe now ya do in sense as me for the guests so that Said poste li dis che gesta sorpresa che homo cosa tra vivi la fact on che la uh antawa parato del li um turbo uh, is this uh modedita. Oh bonege do lu pupui ci tie um se ili vivus vin uh, dum la nocto ili vot volus meti vin en alien pupon char ili pensas ke vi estas la internajo de pupo kai compreneble tio ne estas bona situacio char verŝajne vi estus modetigita. Oh, fact. Nun li periparolas parolas la faktum ke via oculoi um elido selvia capo hey, first day snee breeze i'm chatting with you tomorrow uh check those cameras and remember to close the doors only if simply devas uh, off the regil uh, camera link i uncalled for la for doing se estos problema to uh chu estas u ein chu estas proxima shinas ken ne ki al mine pos vidi ti un chambron ki estas tio hm mm, estas nenio nenio nenio I'll vet it. Hmm. Do ni havas tri pupoin en la anua chambro. Mi simple... Oh, ne. Ne esos la anua. Eh, kio uh, tio? Chiu estas pupo? Ne. Oh, fe ne shatas ci tiu ludon ci tro silentas. Kai kiel mi ne povas vidi tiu un chambron. Estas pupui, uh, ah, ne niu estas en la manjeo. Kiu estas tiu sono? Oh fek, oh fek. Oh fek, kiu estas tiu? Oh kiu? Oh Oh, mi sias a uh, io mette ludi ci tu un ludo kiel mi jam diris mi vidis kelkain antau filmetto por gi sed vere mi ne pretas por ci tio. O kio tio? O fek. Oh, e kia? Ne, ne, ne, ne, ne, uzu gin tio mute? devas duoble claki sur gin. Cio est est tu? Cio est Ne, ne, mi ne shatas tion! Mi tutur ne shatas gin! Ah, fec, mi ne povus simple fadi tion. Cio est Iu vere est tie! mi scias che mi ne povas simple fermi la pordon la tutan tempon, char via energio estus elcerpita, sed... Oh, ve... Ciu esas... Ciu esas tiu sono? Vede estas pupo tie, mi provas Vere estas pupo tie, mi povas vidi gin. shatas la sonon. Vere la, la sono kai la etoso de citiu video ludo estas fekita. Kie ili estas? O, oh, mi povas audi ion. Nur esas la kvar matene. Mm, minet si as kiom longe mi devas travivi citiun um, uh, nocton. O, oh, kio esas tio? iu tie, kion li fadas? Kion fadas tiu pupo? Vere, vere, vere, vere. Ciu vi vala stanzi en grande rondo in ta homoi del tut mondo knagno. Kio estes tiu tiu sono? aldi ion, mi povos aldi ion, mi ne shatas la sonon, kio esas tiu sono, oh ve, oh ve, ve, ve, ve, ve. Eh, do, mi ne sias kion li fari, yes, vi avas belan visagion, kiel vi idegadas min tiel? Ah, fek, min... Oh, mi pensas ke mi jam el uh, eh, la, Oh, mi ne ne povas paroli. Kio, kio. <gasps> Kio nulla fec? Li faras. Kio ili ne movigas? Shainas ke ili ne nur povas moviji kiam vi ne rigadas ilin. Do vi devas ofte rigadi ilin, mi suppose. Sed kiam vi rigadas ilin, vi el usas vian energion. Do vi mi nun havas dek naŭ procenton de mia energio kaj ĝi jam estas eh, mi pensas ke mi travivis la nokton do tio estas facila vere la la dua nokto <laughs> mi ne pretas por la dua nokto vere. Ah, bonege. Ah, estas la telefono de nove. Fakte, kie estas la telefono? Mi ne povas vidi ĝin. Hmm. Uh, do li diras ke se mi povas aŭdi ĉi tiun mesaĝon uh, uh, tio signifas ke mi travivis ĝis la dua tago Oh, bone, kai nun li diras ke la pupo e fakte um pli kai pli um aktivas uh kiam la semaino progresas. Kai li pri parolas uh, unu apartan uh, pupon kiu estas nomata Freddy kai li diras ke li ne ofte venas um ne ofte um ira sulla oh. Mi ne certa, sed mi pensas ke tiu uh, um, nigra ombro estas uh, pupo, sed ŝajnas ke ne. A fakte mi pensas ke ĝi simple estas truo inter la tablo. Ne kio estas uh, tio? Nenio, nenio. Uh, Li diras che la pupo che è sta sul pirata ayo um fatte pli attivi attiva schiam di ne rigata stendo vi devo <gasps> oh, se sti so di per i um oh fa che io sto tio saluto anche al vi oh vi è la play bella vulpo mi pensas che vi estas vulpo uh, kio kio kio kio oh bone mi amico jus venis Oh, fec, mi tute forgesis che kiam mi idigatas la cameraon au la ecranon, mi elusas mian energion. Cio estas tiu musico? Uh, mi penses che mi neniam volas idi al festo de infano en mia tuta vivo pos cittiu ludo. Cia? <gasps> Cien li iris? Cien li iris? Cio la fec? <laughs> Ah, fec! Cio li estas tie? Ne. Oh, fec! Au, la dioi benitai de la fecitae dioi. my poor boy vi iris Belai pupoi, boy Vi ja estas La plei belai Do ne for min Oh, fek Tio estas pupo! boy Oh uh... Eh, o, kio estas tiu sono Kio estas Fek Fek al chui Ne, Ne. Mi scias ke tio ne estas bona sed. Fek al vi blua pupo. Ah, uh, shines ke li fo edas. Es bona, bona. Charmi timigi sin per mia virina criado. Perfect. <laughs> Oh, Tiete no velli es was. Ah. Ah, mi tutt'e. Oh, fec, mi tute forgesis rigadi la piraton a li esas. Ah, kill kiel mi faris tion? Ne faru tion. Oh. Uh, uh, tie estas pupo. Oh, mi vere ne shatas ci tiun senton kiun mi havas nun en mia... Mi presca diris katsaio, <laughs> katsaio, sed... <laughs> Kio sas... AAAAAAH! AAAAAAH! <laughs> Fek! Al vi, blua pupo! AAAAAAH! Chul... Kion li faras? Ah, bone. Ah, kiel mi faris tion? Kiel mi faris tion? Kiel mi faris tion? Ne vundu min, mi estas esperantista. Oh, kio es tiu sono? Oh, fek al chui. Vere, lo homo kiu kreis ci tiun ludon, devas esti mori per granda culero. Vere. Oh, kiel mille. Kial mi electis ludi citum ludon? Vere, gi estes fikita. Oh, mi povas audi la muzikon de kie gi venas! De kie venas la... <gasps> Oh, oh, fek! Oh, fek! Oh, fek! Ne, ne, ne, ne, ne, vi ne povas veni ci tien. Mi ne shatas vian muzikon. Bone. Bone, pensas que mi povos audi curadon. O facte qui es sos lo pirato a ti li es sos. Oh. Oh. Quien lo pupo i dis? Oh fuck. Kio estas tiu sono? mi certas che mi povas audi uh, marchadon c'era citiu chambro che esso so pirato ti li estas <laughs> vi ne vas capti min bone fu iru stuta pupo mi estas benita Della Dioi. Oh, fec! Mi amico! Li revenis! Oh, cium da energio mi havas? Oh, de quar procento... Oh, tio ne estas mute. Oh, fec al vi! Mangiu la cazzon! Profunde! Paf! Foiru! Ciu vi ne scias che mi ne shatas vin? Fuck. Ah, ali de nove? Tu vi simple staras cielo la do de via e micoi. Kai ilin se un strange. Tu li foi ne li an ne na Mi povas um el trovi ke li ne foi pro la facto ke estas ombro en la lumo tie. Rigado. Ah, tie li estas. <laughs> Mi scias kiel trovi vin. Oh fuck! Oh fuck! Oh, oh <laughs> ne ne ne ne ne ne formanĝu min! Mi ŝatas vin, vi havas belan vizaĝon. Viaj okuloj estas tre brilaj. Fek al vi! Mi fikis vin, stuta pupo! <laughs> mi estas la ivo dia! <laughs> oh fek, mi ne plu volas ludi ĉi tiun stutan videoludon ĉi-nokte, vere. Oh. Uh, do, se vi chatis ĉi tiun filmon, chatu gin, diskonigu gin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis kaj mi vidos vin en veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi jetos pupon al vi. Mi ne scias, mi fakte ne povas pensi nun, ĉar... Ah, mi simple volos dormi. Ave...